هل يخشون الموت عليهم ان يخافوا مما هو اكثر من ذلك آخر أولى أعيد التلقيم أعيد التلقيم سقطت رينا نفدت الشحنات نفدت الشحنات نافذة الشحنات تبقى عدو واحد أعيد التلقيم آخر لاعب باق نافذه آه. الشحنات يمكنني الشعور بارتفاع مستوى ذعرهم علينا بهم يستطيع سيج المعادية حمايتهم جميعا ظلال متحركة أعيد التلقيم أعيد التلقيم تبقت ثلاثون ثانية لسبايك تبقت عشر ثوان لسبايك باق أومن أنت لا تلهث حتى هل أنت متأكد من كونك بشريا؟ انفجري آخر لاعب باق نفدت الشحنات دعوهم يحاولون الإمساك بي فقط باق تحركوا بناء على معلوماتي لا تعطوهم فرصة للتمركز أحتاج مساعدة التلقيم أعيد التلقيم أعيد التلقيم سوف أصبح كابوسهم هلال متحركة فجري رصد عدو في بي رصد عدو في الوسط أعيد التلقيم سقطت لسبايك في B. ازحف إلى موتك أنا الصياد وقت الاستسلام تبقى عدو واحد لاعب باق تبقت ثلاثون ثانية تبقت عشر ثواني القوس والسهم عتيقان لكن أحيانا يكونان هما الأفضل فلنحطم جدرانهم تم نشر الذاكرة منكم بعض الجبائر ربما كسر إصبعي عاد أعيد تلقيم انفجري Garde آخر لاعب باق تبقى عدو واحد أنا محاطة بأصدقائي لن نهزم أبداً أحميك يا صديقي ظلال متحركة سوف يبدأ آخر لاعب باق سقطت السبايك في A قتل تبقى عدو واحد لا توجد شحنات تبقت ثلاثون ثانية يريدون القتال من نحن لنرفض هرب مني آخر لاعب باق عدو واحد ثلاثة سوف أسترد ما يخصني السبايك في ايه سحب الباطل سقطت للفايت بي تبقى 30 ثانية آخر جولة قبل التبديل فلننفق الأموال قبل أن نفقدها أعيد تلقيم الرحيم سأنتزع النور من أعينهم تم نشر الساتر انفجري الجبهات وادفع المال لقاء ذلك ثم أطلق النار على العدو وعندها تتم المهمة ما رأيك؟ أعيد تلقيم féminine. عدو واحد اضربوهم في مواطن ضعفهم فإذا سقط أحدهم سيتبعه البقية انتباه خرج الروبوت المتفجر انفجر رجعت لسبايك وقت الاستسلام تبقى عدو واحد الروبوت المتفجر انفجري انفجري عدد من الأعداء في بي آه. سرعت السبايك حسناً يبدو أنني لم أعد أملك سوى 87 قنبلة يدوية آمل أن يكون هذا كافياً تعقبوهم انفجري تلقيم آخر لاعب باقي مرتد تم قتله تبقى عدو واحد سقط ثلاثة أشعر بحماس كبير لننطلق فلدي أمور يجب تنفيذها زرعت السبايك آخر لاعب باق نقطة الفوز لنتسابق إلى مواقع السبايك saído do palco اي تبقى عدو واحد آخر لاعب باق رأيك يا درون؟ مستعدة للتحليق؟ واحد سقطت السبايك في اي أداء رائع <laughs> أوه واو أنتم سيئون يا رفاق أكره قول ذلك لكن من الأفضل اللعب بروح الفريق على الأرجح لذا ما هي الخطة؟ الكهرباء مني آخر لاعب باق تبقى عدو واحد المهاجمون